らかな水から清流と名付けました今年は会の結成60周年を迎えることができましたテンポの速さとくるくると回る振り太鼓の場チ返しに特徴がございますこれから披露してくださいます演目でございますが林舞崩し二拍子キーキーかっこ田植え崩し 神楽崩しほかそして最後は林舞となりますそれでは滝の広場におきましてミス三叉集団の皆さんに続いては盛岡三叉踊り清流の皆さんにこの後披露していただこうと思います会場の皆様どうぞ大きな拍手をお送りいただきたいと思います皆様よろしくお願いいたします odor sun, sun. めでたいとは折からにさーっと生やしてくださらばほらここらでてとくまいまするこらからまいだとやそいなこらたけのこまいだとはやそいなこらたけのこまいだとみ in the wall.